Pra mamãe. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Jambo na karibu kwenye Ongea Nasi, mtangazaji wako Ummy Kulsum Abdallah nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Wasila Nasor Hamadi. Leo tupo Kizingo, tutazungumza na wenyeji wa hapa ili kujua wanayepi zaidi. Nikusitwe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hichi kwenye Ongea Nasi. Na mpenzi mtazamaji wa TV, <laughs> kama nilivyokuambia hapo awali, tupo Kizingo, tutazungumza na wahusika wa hapa. Yeye atatuambia jina lake nani, lakini shughuli zake tena hapa ni zipi? Kaka, habari yako? Mzuri kabisa. Kwa faida wanaotizama, tunazungumza na nani, lakini hapa Kizingo shughuli zako ni zipi? Eh, mimi jina langu Alama Rejima ndi Peketi Ndongo, shughuli zangu ni za uvuvi. Na kama ulivyotuambia wewe ni mvuvi, labda kwa upande wa hapa Kizingo, labda kuna changamoto gani hasa upande wenu? Changamoto zilizopo hapa ni kubwa sana, kwa sababu nahisi kama Mheshimiwa Rais kasema kama tunaweza tukaondoka hapa muda wote wakati wote, lakini ese ingetangaza vizuri kwa, na viongozi wake ili atafute sehemu nzuri ya kuishi kama sisi binadamu ambako tunasema tunatoa riski nyingine. Si swala kama hilo hatujalikataa, tushalikubali kwa Mheshimiwa Rais kuondoka hata leo, lakini atafute sehemu nzuri ya kupata nasi riski na watoto wetu na familia zetu familia zetu labda kwa upande wa kama ulivyosema nyinyi hapa mnatarajiwa kuondoshwa, kabla ya kuondoshwa, mtakuwa na maneno gani kwa viongozi, hususan Mheshimiwa Rais, ili na yeye ajue kwamba watu wa Kizingo wanahitaji kitu kitu gani haswa labda? Yes, kabisa. Sisi kwa Mheshimiwa Rais, swali langu ni moja tu, yeye apange promotion, atuambie tunaenda wapi na atuondosha vipi. Na kwa upande wa kwako wewe mwenyewe tu binafsi, ukiwa ni mvuvi, shughuli zako labda ukishatoka kuvua hapa pana mnada, labda kwa sasa hivi biashara zikoje, kama tunavyojua mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ah, biashara freshi tu ziko kawaida, kama kawaida, hatubaguziwi, tunaishi mazingira freshi kapa kabaiza. Basi sawa, kama nilivyokwambia, hii ni Ongea Nasi na Tifu TV, tupo kijamii zaidi. Leo tumekuja Kizingo. Kwa kumalizia, utakuwa unawasa nini watu ambao walikuwa wako majumbani na wanakutizama na wao, ili na wao wasivunjike moyo, waendelee kuja hapa ama waendelee kufanya kazi zao? E, mimi nawashukuru kwanza na nyinyi waandishi wa habari mliokuja hapa. Sisi tunaambia kwamba biashara wenzetu, kama mimi mfanya biashara shughuli za pwani hizi hapa, ni mvuvi na mfanya biashara, waendelee kuja mpaka Mheshimiwa Rais atakapotoa uamuzi wapi atatupeleka. Basi sawa, mimi nikombe. Shukrani, asante sana kwa muda wako na mimi nakushukuru vile mwandishi wa habari. Asante mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tumetoka kuzungumza naye, huyu anasema yeye ni mvuvi na amezungumza mengi, pia amemwomba Mheshimiwa Rais ikiwezekana hata kama kuondoshwa, lakini watafutiwe eneo ambalo litakuwa sahihi kwa biashara zao. Ni mwanzo ni mwisho wa kipindi hichi. Ni mimi mtangazaji wako Umri Kulsum Abdallah nikiwa sambamba na mbiyebichi wangu ni Wasila Nasur Hamadi. Ni mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, bado tupo Kizingo, tunaendelea kuzungumza na wenyeji wa hapa. Sasa hivi tupo na baba yetu, unaweza kutambia jina lake nani, lakini hapa Kizingo shughuli zake ni zipi? Baba kwanza, shikamoo. Marhaba mwanangu, vipi hali, habari za kazi? Tunashukuru Mungu. Labda kwa faida unaotizama, wanataka kujua jina lako nani, lakini hapa Kizingo una shughuli gani? Labda jina langu ni Bakari Saidi Hamisi, nimezaliwa mwaka 1965 elimu yangu ya msingi ya sekondari nimechukua katika skuli ya Salas. Nimemaliza masomo katika mwaka 1965. Na labda hapa Kizingo, labda shughuli zako haswa ni zipi? E, shughuli zangu kubwa hapa Kizingo na, nauza samaki. Wewe kama muuzaji wa samaki, kwanza unaizungumziaje biashara yako kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Kama tunavyojua mwezi huu unakuwa ni tofauti na miezi mingine. Biashara ni sawa sawa na mezi mengine, kwa sababu mezi mengine wananunua na mwezi wa Ramadhani vile vile wananunua lakini changamoto zinazotokezea, kuna baadhi ya kipindi samaki na kuku wengi na kipindi samaki na kuku kidogo. Kama kipindi hichi ambacho umekuja kuniuliza maswala kama haya, samaki wamepungua kwa sababu mwezi uko juu unang'ara boti za usiku nakuwa haziendi, nakwenda boti za mchana. Kama hivi navyoona saizi, ndio tunasubiri maboti ya mchana ambayo yaji hapa na kuchukua samaki na kuweka kwenye mabao. Otherwise mimi hapa nilipo nishamaliza kazi zangu, sababu nilipata samaki asubuhi na nikauza. Saa hizi ndio umekuja hapa na kunja mizigo yangu kwa kuondoka kwa kuelekea nyumbani na mashughuli yangu mengine. Na labda kwa upande wenu nyinyi hapa Kizingo, hii sehemu yenu, labda mnaichukuliaje eneo hili ambalo mlilokuwepo? E, kwa hivi sasa tulichukulia ni zuri kwa sababu ndio tunafanya biashara bila ya matatizo yoyote. Ni changamoto tu za kawaida za kikazi zinazoingia katika sehemu hizi. Kuna maneno la hapa yanazungumzwa kwamba kituo hichi tayari kumeuzwa kwa ujenzi wa hoteli. Labda kwa upande wa Kokoe, maneno haya ni kweli ama kuna nini? E, kwa kweli ndugu mtangazaji, siwezi nikakwambia ni kweli au si kweli, kwa sababu sisi ni wafanyakazi tu ambao tumekuja katika sehemu hizo tulizo na serikali. Otherwise itakapokuwa serikali wenyewe imeuza ile eneo na sisi tu kuondoka, wao serikali ambao ndio wametuweka hapa na wao ndio watakao ambie kwamba tuondoke hapa tukae hapa. Hiyo ndio formation nzima ambayo si wafanyabiashara tumefahamu ya kutosha. Na kwa kumalizia, utakuwa na maneno gani kwa viongozi hususan kwa Mheshimiwa Rais? E, Mheshimiwa Rais nampongeza kwanza kwa kazi yake nzuri kwanza anaifanya katika serikali yetu ya mapinduzi Zanzibar, kwa sababu kuna vitega uchumi ambavyo tayari amevikeza yeye mwenyewe bila sisi wananchi kuvijua, lakini yeye ni mwananchi ambaye ni rais ambaye kashavitega kwamba hivi nitavishughulikia kwamba kwa wananchi wangu. Sisi wananchi tu tunakuwa tuna maneno mengi ya kuzungumza, kwa sababu mtu aliyekuwa ile jambo hajalijua nini kafa anataka kulifanya, huwezi kulifanya wangatia tu mwananchi, lakini yeye mwenyewe rais tayari kashalibuni kwamba mimi wananchi wangu nafanyia hili na hili na hili. Kwa hivyo nampa pongezi kubwa sana ndugu rais. Basi mimi nikwambie shukrani, asante sana kwa muda E, nashukuru sana ndugu mtangazaji na kutakia kila la heri katika kazi zako. Mwenyezi Mungu awajalie mafanikio mema kwa mwezi wetu wa Ramadhani na miezi inakuja. Amina, inshallah kwa sote. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, tumetoka kumsikiliza baba yetu ambaye ni muuzaji wa samaki hapa Kizingo, na amezungumza mengi kuhusiana na kazi zake, lakini pia ameongea na mengi tumemsikia. Ni mimi mtangazaji wako Umu Kulsum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Wasila ni kusitwe mwanzo ni mwisho wa kipindi hichi kwenye Ongea Nasi. Mhm. Kwanza tunataka kujua jina lako nani, lakini hapa wewe ni mhusika wa kitu gani? Ah, okay. Mimi kwa jina naitwa Venus Rashid Haru kaa hapo mtaa wa Kikwajuni juu. Shughuli zako hapa? Shughuli zangu mimi hapa kubwa ni ulinzi wa baskeli. Na kama ulivyotuambia wewe ni mlinzi wa baskeli hapa, tunataka kwanza tuelekee moja kwa moja hapa. Tunajua kwamba panafanyika minada, lakini pia pana wachuuzi, watu wengi wengi wanakuja hapa. Kwa upande wako wewe, kama ni mlinzi wa baskeli, kwanza unakizungumziaje hichi kituo chenu hapa? Kuna kazi yako hii kwanza? Ah, kituo chetu tunakizungumzia kwa ajili ya ulinzi. Tuna make sure wale wazee ambao wanatoka asubuhi majumbani kwa kuja hapa shughuli zao za kununua samaki hizi, sisi inakuwa ni kama ambao tunaweka guarantee wa kutokea mhalifu wa kuweza kuchukua basketi zao kiolela olela, kwa sababu zamani ilikuwa hazina ulinzi, wanaibiwa sana. Tukakaa pamoja na wenzangu wale tukaweza kuvumbua miundombinu ya kuweza kumaintain Eh, ndio tumekaa hapa mpaka leo, tuko na pilika zetu hizo. Na nyinyi kama walinzi, labda kuna kituo, yani kuna kitengo ambacho mumejiajiri au nyinyi wenyewe tuto hapa? Ah, no, hakuna kitengo isipokuwa sisi wenyewe tu, njia zetu ndio zilitufanya tukae pamoja na kuweza kuvumbua hivi, kwa sababu mwanzo hapa hakukuwa na mnada, kulikuwa na watu tu wanakuja wanaanika dagaa zamani, lakini wakaondoshwa kutokana na mazingira sio sasa tena kutokana na Malindi kule watu hawapo na Ngarawa kuna usumbufu hapa, serikali kaona hawa wanyonge wawakusanya waweze kuwaweka hapa kwa ajili ya pirika kama hizo, ushanifahamu eh? yeah na kwa upande wa hapa mlipo nyinyi, labda kuna changamoto gani ambazo mnahisi kwamba hizi ah, na kiongozi pia akizisikia anaweza katuchatulia Changamoto za hapa zipo nyingi sana, zinaweza kuja hata kipolo cha rumbesa kama gunia la zamani la mbatata. Tukianza katika hali ya mazingira, sikusudii uchafu, hali ya mazingira, watu wanapata tabu katika mambo ya kujisaidia, hususan kina mama, na vile vile changamoto nyingine, labda ikiwa kama ni kipindi cha mvua kipindi cha mvua watu wanapata tabu sana, kwa sababu hakuna kama unavyoona, kupo open kabisa. Eh, hakuna hata sehemu ya kujificha sasa tena, watu inakuwa ndo hapo tafranji, tajipidi wewe uroe tu, utanifahamu. Changamoto kubwa sana, na hususan kwa upande wa kina mama wanakuwa wanapata tabu kutokana, wanakwenda kule msikitini. Sasa kule msikitini ni mbali, ushanifahamu bwana, na choo chenyewe msikitini mara utakuta watu wenyewe wapo, wengine mara mfungu nani mshika ufunguo hayupo nini tena, hapo inakuwa ndo maharibiko kwa ujumla hmm na labda kwa upande wa viongozi wetu hususan kwa Mheshimiwa Rais mm. utakuwa na maneno gani ili na wewe kama umeamua kujiajiri mwenyewe utakuwa na maneno gani labda? Ah, kwa Mheshimiwa Rais bwana, mimi nazungumza bwana, atutolee macho hapa kizima maana kuna fununu nasikia pashauzwa. Kama patauzwa, awe muwazi kutuambia wananchi wake tunapelekwa wapi au kama ndo hakupo hivyo, basi atujengee mabanda kuweza kutuhifadhi kwa sababu watu wanapata tabu siku nyingine kubadilisha nguo zao. Kama kina mama, atuwekee mabanda fulani hivi, atuhimize tu mambo ya usafi, na tutakaa na kamati yetu, tutaweza kufanya usafi, basi takuwa mambo mazuri, lakini asitutupe moja kwa moja. Kama kodi jengo hoteli, utanifahamu, basi awe mwazi bwana, aweze kutangaza rasmi eneo fulani itapeleka hivi, sio tusikie maneno ya pambe tu. Basi sawa, mimi nikwambie shukrani, asante sana kwa muda. Ah, nashukuru sana kwa hilo. Asante. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa Ongea Nasi kwa siku ya leo. Tulikuwa Kizingo, tukazungumza na wafanyabiashara hapa, lakini pia na wahusika hapa. Basi ni mimi mtangazaji wako Umekusoma Kulsum nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Wasila Naso. Kwa niaba ya wote niwashukuru sana na niwatakie Waislamu wote Ramadhan karimu. Ramadan na TIFF TV. TIFF TV inakutakia Ramadan karimu.